दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है किशोर आप लाइव हो मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे इस चैनल में हम तीन तरीके के वीडियोस लाते हैं एक न्यूज दो ट्रैवल वीडियोस तीन ड्रामास तो रिसेंटली दुर्गा पूजा खत्म हुआ है तो हैप्पी दशहरा आप सबको और आज मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे सबकी हेल्प आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो जैसे कि हमको पता है कि कुछ वेबसाइट भी होती है वैसे फ्रीलांसर या फिर अपवर्क जिनके थ्रू हम अर्न कर सकते हैं घर बैठे ही उसी तरीके का ऐप आ चुका है इंडिया में और वो प्ले स्टोर में उपलब्ध है उसका नाम है एस बाई जैसा कि आप देख पा रहे हो पर ये एस बाई काम कैसे करता है एस बाई में दो साइन अप प्रोसीड्यूर्स रहते हैं एक सेलर साइट या फिर फ्रीलांसर साइट जो स्किल प्रोवाइड करता है और और एक साइड होता है बायर साइड या कंपनी का साइड जो कंपनीज साइन अप करते हैं और जॉब्स प्रोवाइड करते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि इन जॉब्स को करने के लिए हमें क्या स्किल्स चाहिए होंगे कि हम घर बैठ के अर्न कर सके तो इस वीडियो में मैं आपको इस ऐप का फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूं और हम देखेंगे कि जो कंपनीज ये जॉब पोस्ट करती है वो किस तरीके के स्किल्स चाहती है हमसे वो हम आगे ऐप के ट्यूटोरियल में देख पाएंगे और शुरू करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे important news videos travel videos और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा तो चलिए आगे ऐप में सीधा जाते हैं तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल में और हम खोलेंगे प्ले स्टोर अब सबसे पहले और एस बाई जो होता है वो जो आपके लोकल एरिया के फ्रीलांसिंग कंपनीज है जो जॉब प्रोवाइड करते हैं और पैन इंडिया बेसिस उसी के जॉब्स आपको मिलते हैं मतलब इंडिया बेस्ड जॉब्स आपको मिलेंगे तो गूगल प्ले में जाइए और सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा एस बाई जैसा आप देख पा रहे हो और ये जो है पहले जो ऑप्शन आता है वही आपको खोल लेना है और इंस्टॉल कर लेना है मेरा इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी वहाँ साइन अप का प्रोसीड्यूर रहेगा और आपसे आपका नंबर और आपका एड्रेस मांगा जाएगा तो आप वो कंप्लीट करके एज ए फ्रीलेंसर आप अप्लाई करोगे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उस साइट से आप अप्लाई करोगे तो फिर आपको ओपन करना है जैसा आप देख पा रहे हो और एप्लीकेशन ओपन होगा अभी ओपन हो रहा है तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा तो मैं पहले अपना प्रोफाइल दिखा देता हूं आपको तो ये रहा प्रोफाइल हमारा तो यहाँ आप देख पाओगे कि क्या स्किल्स आपको लगेंगी ये जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है skills web content article blog writing graphic designing है creative presentation illustration S C ये सारे जो है इस तरीके के जॉब्स यहाँ आते हैं आप देख पाओगे आगे तो इस तरीके का कुछ रहेगा ऊपर रहेगा दिया हुआ है इमेज का जगह और अबाउट सेक्शन है जहाँ पे आप अपना छोटा मोटा लिख पाओगे जैसे कि मैंने लिखा है थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूँ और डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स और ग्राफिक डिज़ाइंस भी कर लेता हूँ तो उस तरीके का पहले जॉब सर्च कर लोगे और उसके बाद उस प्रकार से उसे इस प्रोफाइल को कंप्लीट करोगे तो बैक करते हैं और अब आपको खोजना है जॉब्स किस तरीके का आता है तो सबसे पहले यहाँ एज बाय में आपको जीपीएस के थ्रू भी आपके लोकेशन के इर्द गिर्द कंपनीज जॉब्स प्रोवाइड कर रही है कि नहीं वो आप देख सकते हो उसके लिए आपको ऊपर देखिए ब्राउज के पास दिया हुआ है सर्च यहाँ से डायरेक्टली स्किल्स लिख के आप जॉब सर्च कर सकते हो उसी के पास में दिया हुआ है जीपीएस का ऑप्शन तो इसमें करने जब आप क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो कि मेरा एरिया मुझे दिखा रहा है और कोलकाता में क्योंकि ये ऐप नया है तो अभी फ्रीलैंसिंग जॉब्स जो कंपनीज है वो एनरोल कर रही है धीरे धीरे आ जाएंगी अभी कोलकाता में मेरे जीपीएस लोकेशन के मुताबिक है नहीं कंपनीज जो प्रोवाइड कर रही है मगर इंडिया बेस में है और आप रिमोट बेस काम कर सकते हो तो इसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट ऑप्शन में जो आप देख पा रहे हो ये है तो इसमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने को मिलता है देखिए कैटेगरी सिलेक्ट करने को मिलता है वो है स्किल्स का कैटेगरी वहाँ पे दिया हुआ है web mobile and software IT networking data science engineering design creative writing translation legal admin support बहुत कुछ है तो ये सब है स्किल्स आप आपको जो आता है उसी उसी को आप क्लिक करके आप खोज सकते हो और यहाँ पर आप बाई लोकेशन भी सर्च कर सकते हो और रिमोटली काम करना है या जाके भी आप लेके आ सकते हो काम प्रोजेक्ट्स तो उसके लिए है कि आप तो बस आपको इसके बाद अप्लाई कर देना है और अप्लाई कर देने पर ब्राउज जॉब्स आएंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हो designer for a iPad application पहला वाला है जॉब वहाँ डॉलर के मुताबिक आपको पेमेंट मिल रहा है और नीचे आपको रुपीस के हिसाब से भी दिया रहेगा तो ये देखिए जैसे social social media influencers needed two K to fifteen K देंगे वो लोग तो हेल्प विद बुक कीपिंग कुछ इस तरीके का रहता है तो मैं एक जॉब में आपको घुसा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके का आपको किस तरीके से बिट को सबमिट करना पड़ता है तो यहाँ जैसे कि दिया हुआ है कि एडिट रेज्यूमे और टेन से थर्टी दिया हुआ है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए my resume needs to be needs a reformat edit and polish up and I have no idea where to start I am seeking someone experience in recruitment to edit my resume and emphasise my skills and experience तो उन्हें ये चाहिए ऊपर आप देख पा रहे हो कि कंप्लीशन डेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ बिट्स भी दिया हुआ है वो आप देख पाओगे और नीचे आपको दिखेगा कि एक जगह रहता है जहाँ आप टाइप कर सकते हो वो है बाद वाला स्टेप जब आप सबमिट कर लेते हो प्रपोजल और उसके बाद आप एक मैसेज छोड़ सकते हो उनके लिए कि मैंने सबमिट कर दिया प्रपोजल आप चेक कर लीजिए तो पहले आपको क्लिक करना है सबमिट प्रपोजल में और यहाँ आपको अपना बिड देना है यहाँ टेन से थर्टी था तो आपको ऐसा बिड रखना है जिसमें आपको लगे कि कंपनी आपका बिड अमाउंट भी देख के क्योंकि प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आपका बिड अमाउंट देख के वो आपको दे दे काम तो फुल थर्टी अगर आप देते हो तो शायद कोई और अगर एक्सपीरियंस वाला आ जाए और आपसे ज़्यादा अच्छा रहे तो उसी को कंपनी प्रोवाइड करेगी वो हो सकता है ऐसे चांसेस हो तो नियर अबाउट रखना चाहिए जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो कि मैंने 25 रखा है तो यहाँ डायरेक्टली लिख दिया कि यू विल रिसीव 21.25 और एज बाई बाई फी 3.75 ले लेगा नीचे दिया हुआ है टाइमलाइन और टाइमलाइन हमें का मतलब है कि आप कितने समय में आप जॉब को कंप्लीट करके दे पाओगे तो आपके हिसाब से है कि रिज्यूमे आपको एडिट करने में कितना टाइम लगेगा मोस्टली वन वीक में हो जाता है और नेक्स्ट आता है कवर लेटर अब कवर लेटर में लिखना है कि सर मैडम जो भी है यहाँ एक आपको इंट्रो देना पड़ेगा that I have experience of two to three years अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर ही दीजिएगा two to three years in content writing और I have uh, written articles for these websites अब अगर आपने आपका एक्सपीरियंस है इसमें तो आप दो अगर नहीं है तो फ्रेशर ही लिख सकते हो कि आप अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हो I want to enhance my skills इस तरीके का तो वेबसाइट्स में अगर आपके पास वेबसाइट्स है तो यहाँ मैंने हैव का स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो यहाँ आपके आपके पास वेबसाइट है तो आप दिखा सकते हो और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि it will be a great opportunity I get this job and it will be a great learning experience तो दे के आपको सिर्फ सबमिट कर देना है तो इस तरीके से आपका प्रपोजल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद एक पीछे जाके यहाँ बस एक टाइप करके मैसेज दे दे दीजिएगा कि sir ma'am I have submitted my proposal kindly check it it will be great working with you इस तरीके का तो इन टोटल ऐसा रहता है और और भी कुछ दिखा देता हूँ कि धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में जो बटन है उसमें क्लिक करने से आप देख पा रहे हो कि डैशबोर्ड है और इस डैशबोर्ड में आपको मिलेगा कि आप जो बिट्स किए हो उसके रिव्यू होते रहेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि आ, आपने जो प्रपोजल्स सबमिट किए हैं वहाँ का रिव्यू वो रिव्यू हो रहा है अगर रिव्यू हो जाए जब रिव्यू हो जाएगा तभी आपके पास एक मैसेज आएगा मेल के थ्रू भी आएगा और ऐप में भी आएगा तो डैशबोर्ड में जाके आप वो देख पाओगे डायरेक्टली और इनविटेशंस में उसके बाद आप उनके साथ चैट कर पा, पाओगे और आप प्रोजेक्ट ले पाओगे आगे कि क्या क्या काम करना है तो फ्रीलांसर हो अपवर्क हो या फिर एस बाई हो कोई भी प्लेटफॉर्म हो यहाँ पे सबसे सेफ होता है कि इसी का चैट ऑप्शन आप लेके इसी पे काम करो क्योंकि आप अगर अगर कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि आपको अलग लेके जाने की कोशिश करेंगे कि आपका मेल आईडी दीजिए आपका स्काइपी आईडी दीजिए आपका F B account F B account का प्रोफाइल नेम दीजिए तो उस तरीके का रहता है तो वहाँ जाके वो लोग बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे या फिर पैसा नहीं भी दे सकते ऐसा भी हो सकता है मगर एस बाई के थ्रू रहेगा तो क्या होगा प्रोसीड्यूर यही है कि वो चैट करेंगे फिर वो बात जब हो जाएगा तो वो अमाउंट पहले एस बाई को दे देते हैं और उसके बाद आप काम प्रोवाइड करते हो और एस बाई फिर पैसा काट के अपना फीस रख के आपको पैसा डिलीवर करता है तो सबसे अच्छा है कि आप इसी चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो और यही रिकमेंडेड है और यहाँ देख पा रहे हो आप अर्निंग्स का ऑप्शन है तो अर्निंग्स में आप जैसा देख पा रहे हो कि ऐड न्यू पेमेंट मेथड आप कर सकते हो दो ऑप्शन है बैंक अकाउंट या पेपाल आप जिसके थ्रू करना चाहो आप बैंक अकाउंट मतलब अपना पर्सनल बैंक अकाउंट दे सकते हो तो कुछ इसी तरीके से आपको जॉब सर्च करनी है यहाँ और आप इंडिया बेस्ड जॉब्स आपको मिलेंगी वर्क फ्रॉम होम मिलेंगी तो आप आराम से यहाँ जॉब सर्च करो अपने स्किल के मुताबिक और आप आराम से अर्न कर पाओगे और रिकमेंडेड है कि जिस तरीके का मैंने स्टेप्स बताया है उसी तरीके से फॉलो करके आप कीजिए पहला बिड वो होने में आपको पहला बिट आपका पहला जॉब मिलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि पहला पहले पहले ओकेशन का बात है वो तो पहली बार जब आपको वो जॉब मिल जाएगा उसके बाद आपके रेटिंग रिव्यू आने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही आपका प्रोफाइल बिल्ड होते रहेगा बिल्ड होते रहेगा बिल्ड होते रहेगा आपको ऑटोमेटिकली आपके जो आप बिड सबमिट करोगे वो आपका प्रोफाइल चेक करेगा कंपनी और उनको अच्छा लगेगा वो तो, तो मैं आशा करता हूँ कि आप एस बाई के थ्रू अच्छा खासा अर्न कर पाओ और आपका जो नीड है वर्क फ्रॉम होम के थ्रू आप जो कमाना चाहते हो वो आप कमा पाओ बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते तो ये एक अपॉर्चुनिटी है दो एज बाई बहुत ही नया प्लेटफॉर्म है अभी और वहाँ पे कंपनीज आ रही है धीरे धीरे और आते रहेंगी तो आप इतने में आप मैं यही कहूँगा कि आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करते रहो छोटे मोटे काम मिलते रहेंगे दो तीन चार पाँच और आपका प्रोफाइल बिल्ड होते रहेगा तो आपको फ्यूचर में बहुत बहुत ही ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा आपका आपको हेल्प मिलेगा क्योंकि एज बाई अब नया है धीरे धीरे उसमें उसको कंपनीज जानेंगी और और कंपनीज जुड़ेंगी तो आगे फ्यूचर ब्राइट है इसका तो जुड़िए और अर्न करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिले और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे दिया हुआ है मेरा मेल आईडी आप बेफिक्र होकर मुझे मेल कीजिए तो यहीं पे करता हूं आज का वीडियो एंड नेक्स्ट ड्रामा आने वाला है तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा टाटा